Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм капусты. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Данный костюм капусты для девочек. Это с платьицем идет. В нашем интернет-магазине вы найдете много овощей и фруктов, также грибов и ягод. Сегодня мы рассмотрим капусту. Визитка нашего интернет-магазина – давайте посмотрим костюм. У нас также есть шапочки. Сегодня мы рассмотрим костюм для девочки. Вот такая вот красивая шапочка у нас, посмотрите. Белая с салатовым, приятный яркий цвет. Есть бантики у нас, шапочка на резинке, тянется. Внутри у нас идет подкладка белая. Вот такая вот шапочка многослойная. Очень красиво все пошито. Вот вы можете здесь наблюдать, как здесь все красиво пришито. Вот такая вот шапочка. И в комплект помимо шапочки входит красивое белое с салатовым платьице. Вот можете посмотреть, как выглядит платьице. Здесь у нас также бантики пришиты, сеточка. И э, внизу юбочка идет в форме капустных листочков. Она многослойная у нас, под низом у нас белая идет. И также еще подъюбник ярко-салатового цвета. Вот, то есть вы видите, многослойная капуста такая. Сзади у нас платьица выглядит вот так. То есть у нас здесь идет пуговичка. И по талии у нас идет большой белый бант. Вы завязываете, регулируется. Здесь у нас также сеточка по краям. Тоже имитация капустных листочков. Очень пышная платьице и очень красивая. Вот так вот выглядит у нас костюм капусты на праздник осени в детский сад или в школу. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.